Balik sini. Lagi sini. Dia nak berubah apa? Dia kena. Dia nak berubah apa? Dia kena. Eh, tak nak ikut. Mati dia sendiri. Hari muka kau. Hai, tengok. Di depan dia tak boleh buat apa. Hari datang. Tengok ni, ni muka apa? Tengok. Ini baru larukan. Panjang. Ni nak buat apa dah? Kau nak buat apa buatlah. Kau dah kenal hari ni. Kau makan kan aku banyak. Tak ada ayah, tak payah aku tahu awam. Buat apa? Kedahan lawa dia nak bumbu. Hmm. Hari kalau bumbu terbenam masuk sini. Bumbu dah datang. plastik kan Kepala dia tak plastik ke? Malah nak tu. Ayah tarik tu tengok kali ayah. Dua kali. Wait, tadi belakang ada kojak eh? Dia kan? malam tadi lah ni. Hmm. Ha, tu kambingnya kaki ke sini lah, Pak. Ayuh, kau mak, mak, ambil terus. banyak dia masuk. Masuk. Oh, semat sih, eh. Eh, ya. Yes. Mami tarik tarik lagi. Ha dua ya. Putus ya. Yus, Yus, kom kom. Ayah. Ayah. Ayah, yo dah keluar dah ya. Ha, kan ada cakap tadi. Ya? Tak. Paling rebut.

Tuh, tu tuh. Alah, dah cakap tadi. Kan dah ayah! Itulah mak cakap tadi, tak payah keluarkan. Ha. Kan dah, macam mana sekarang? So, bila ni? Mana ada besi? Aduhai. Alah, mak dah cakap tadi. Parang, parang. Parang, kan? Kuat ni. Hei, barang, barang, barang. Barang? Barang? Barang tak ada ke? Tak ada, mak buat barang pendek. Manalah tahu. Dah, dah, dah, dah. Dah, ya, dah. Di dalam mak tu, dah. Buka, belah badannya. Buka kambing. Oh. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Kepala, kepala dia tu, dia nak keluar tu. Berhati, ya. Dah, dah, ya. Dah, dia tak digelak lagi, ya. Dah. Jangan putuskan, jangan. Daya. Dah tak langsung. Abi, nak belah ke apa? Taklah. Langsung dah. Daya, janganlah usik lagi. Alah, biarlah. Patut tadi kat dalam biar je. Ha. Kalau mumbi datang, dia biar. Hmm. Sebab Aku tali leput Kalau tak nak masuk dah Alah Jual lah. dia. Ha? Dah dah dah, mati.